страдать лебедь на воде. Крылами бьет, кричит, тоскует. И снова метится в беде. А люди думают, танцуют. И снова мечется в беде. А люди думают, танцуют. Обидно, больно, горячо. Когда тебе не доверяют, когда подрезано крыло. И как подачку хлеб бросаю, когда подрезано крыло. Подачку хлеб бросаю. потом все наверняка. И не жалел бы век об этом, Чтоб только взмыть под облака. И захлебнуться вольным ветром, Казмыть под облака И захлебнуться вольным ветром Ноги все тягостные идут И все тревожный мрак осенний И знать только стар что нет надежды на спасение. И знает только старый пруд, что нет надежды на спасение. Страдать лень, молодец. Пламя бьет, кричит тоскует и самого мечется в беде. А люди думают, он сует и самого мечется в беде. Думают, танцует. do.